تبديل مساحات السيارة طريقة جدا بسيطة وسهلة تجيب النان هذا هذا بالنا مجرد ترفعها وتسحب راح تطلع عندك الشباب هاي واحد والثانية كذلك انتبه علي هذول طلعناها من قديمات تجيب ذن الجدد واذا تريد هذن بالغلاف ومعلمك الطريقه شلون آه، تخليهن هاي معطيك الخطوات شلون تخليها تفتح من هنا وتخلي آه، هذه الحديده بعدين تشكلها وتقفل ترجع كما كانت تحياتي للجميع مع السلامة